ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያለን አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር በተመሰረተ በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ አባላትን አፍርቶ ትርፋማነትን ከህዝብ ጋር ኑ አብረን እንስራ፣ እንጋራ፣ አብረን እንደግ እያለ ዛሬ ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ከህዝቤ ጋር አብሬ ላክብር በማለት ከከተማችን ከሁሉም ቀበሌዎች ከተመረጡ በጦርነትም ጉዳት የደረሰባቸው እንዲሁም ያው የድሃ ድሃ ብለን የምንመርጣቸውን ሰዎች ደግፈን ገናን አብረን ከህዝባችን ጋር እንውላለን በማለት የድርጅቱ አምባሳደር አርቲስት ናርዶስ አዳነ ብድግ ይበሉልኝ። ያው አመስግኑ። ቤታቸውን ትተው በዓልን ሊያከብሩ እዚህ መጥተዋል። እንዲሁም የድርጅቱ መስራች ወጣት ዳንኤል በቀለ ታደሰ ያው እንግዲህ ይህ ወጣት እንግዲህ በከተማችን 08 ቀበሌ ዋንዛ አካባቢ አሸዋ ተብላ የምትጠራ አካባቢ ተወልዶ ያደገ እዚህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምሮ በወቅ ማድረግ በቅቶ ዛሬ ህዝቡን እየደገፈ ያለው ወጣት ነው። ክቡር ስጥል እናመሰግናለን። እንዲሁም ያው የከተማችን አመራሮች መሀላችን አሉ። የከተማችን ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ምክትል ከንቲባ አቶ ጌታሁን ስዩም እንዲሁም ሌሎች የስራ ኃላፊዎች በመሀላችን አሉ። ሁላችንም ከእናንተ ጋር በዓልን አብረን በማሳለፋችን ከልብ ደስታ ይሰማናል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። በመቀጠል ያው ድርጅቱ እንግዲህ ያው ስራ አስኪያጁ ወይም አምባሳደሩ ይገልጹታል። ለዚህ ለከተማችን ማህበረሰብ የተደረገ በርካታ ድጋፍ አለ። ከስድስት መቶ ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ በርካታ ሰንጋዎችን አርዶ እየተከፈለ ይገኛል። ያው ያያችሁት ነው። እንዲሁም የዘይት የተለያዩ ስጦታዎችን ለዚህ አዳራሽ ውስጥ ለሚገኙ አካላት እንዲሁም በጀግንነት ሀገራችንን ነፃ ላወጡ ለተሰዉ ጀግኖቻችን ጭምር እንዲሁም ለአማራ ልዩ ኃይል የተደረገ ድጋፍ አለ። በድጋሚ እናመሰግናለን። ያው ፕሮግራማችን አጭር ነው የሚሆነው። ቀጣይ የሚሆነው እንኳን አደረሳችሁ እንዲሏችሁ እንግዶችን እጋብዛለሁ። የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ምክትል ከንቲባ ጌታሁን ስዩም ወደ መድረክ እንዲመጡ እጋብዛለሁ። አሸዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር በእኛ ከተማ ደረጃ ይህም በዓል ታች ካሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ከቤተሰቦቻችን ጋር አብረን በጋራ ማሳለፍ አለብን ብለው እዚህ ድረስ መጥተዋል። ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ነገሮችን አጠቃላይ ለዚህ ፕሮግራም ለገና የልደት በዓል ለፕሮግራሙ ማድመቂያ የሚሆኑ ነገሮችን ጥቅል ለእናንተ እዚህ ድረስ ይዘው መጥተዋል። አንድ ጊዜ ሞራል ስጡልን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እውነት ለመናገር ዛሬ እዚህ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ምን አስባለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እኛ እናንተን ለመርዳት ወይም ደግሞ ለማገልገል ተገብቶን አይመስለኝም። ከእናንተ መሀል እናቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ አባቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይኔም ሊሆኑ ይችላሉ። የጊዜ ጉዳይ፣ የአጋጣሚ ጉዳይ እናንተን እዚህ ቁጭ ብላችሁ እንድታዩን እኛ ደግሞ መተን ከእናንተ ጋር እንድናከብር እግዚአብሔር ወደድ እንጂ ነገ ምን እንደሚፈጠር አናቅ ምናልባት የኔ እናት ወይኔ ወየኔ ወይ የኔ ዘመድ አንዳችን ቢቸግረን እናንተ ኢትዮጵያውያን እኛን መታችሁ እንደምትጠይቁን እርግጠኛ ነኝ አይደል? እግዚአብሔር እንዲያስባችሁ ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየጸለይን በዓሉን በጋራ ስለምናሳልፍ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእኔም በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽንም ስም የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን። እሰይ ተወለደ ዛሬ የደስታ ቀን ነው። በህይወታችን ምናልባት ይቺ አመት በተለይ ብዙ ችግር ህዝባችን በተለይ ሸዋሮቢት ህዝብ ከአንዴም ሁለቴም የተንገላታበት የተሰቃየበት ብዙ መከራ ብዙ ፈተና ያየበት ነው እና እንግዲህ ያለፈውን ረስተን አሁን ደግሞ በአዲስ መንፈስ ገናን ውለን ለዛሬ ብቻ ሳይሆን በቀጣይነትም በደስታ እንድንቆይ ለማሳሰብ ወዳለው ከዛም ደግሞ ወደ ስራችን መመለስ አለብንም ብዬ አምናለሁ። እኛ እግዚአብሔር ረድቶን መሀል ከተማ ላይ ተቀምጠን ሰርተን አትርፈን ውለን እየገባን ነው እና ይሄ የሆነው እናንተ ወገኖቻችን ተፈናቅላችሁ አንድያ ህይወቱን ልዩ ኃይሉ ፋኖ መከላከያው ሰጥቶ ነው እና የምር ይሄ ህዝብ ትልቅ ክብር ይገባዋል። እኛ በልተን ውለን ሰርተን ለማደራችን ትልቁን እሳት፣ ትልቁን መከራ፣ ትልቁን ፈተና የያዛችሁልን እናንተ ናቸው። እውነት እኛ ሰጠን ብለን አናወራም። ይሄንን ማለት ምክንያቱም ከእናንተው መካከል የእኛ ወገኖች ህይወታቸውን አንድያ ነፍሳቸውን ነው እስከ መጨረሻ ድረስ የሰጡት። እኛ ይህም እንደ ካምፓኒ ካለችን ላይ ካለችን ላይ ተርፎን አይደለም። ነገር ግን ወገን ከሌለ ሁሉም ነገር የለም። ስለዚህ ወገን ካለ ግን ምንም ነገር እንደው ጊዜ ቢጥለን እንኳን እናንተ አላችሁ። አንፈራም ማለት ነው። እንኳን አይደለም ሌላው ቀርቶ። ስለዚህ ወገናችንን ይዘን ነው መሄድ ያለብን። እንደ ድርጅት ትልቅ ራዕይ ያለን ብዙ ስራ እየሰራን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለሆነም እናንተ ደግሞ ዛሬ በዚህ አዳራሽ ውስጥ ተገኝታችሁ ገናን ከወገኔ ጋር እውን የሆነው በእናንተ ነውና እንኳን አክብራችሁን መጣችሁ። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁም ልባዊ ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንደው ይህ ነገር በመደረጉ ደግሞ የተሰማን ደስታ ምን ያክል ነው የሚለውን ከአንድ ሁለት ወይ እናቶች አባቶች ሀሳብ ብንቀበል ሀሳብ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ እንግዲህ ያው ቤታችን በዓል አናከብርም ብለው ቤተሰቦቻቸውን ትተው እኛን እንደ ቤተሰብ ቆጥረው ከአዲስ አበባ ድረስ መጥተው እዚህ አብረውን በዓል እያከበሩ ነው። ይህንን በማድረጋቸው የተሰማን ስሜት ምንድን ነው የሚለውን ሁለት ሰው ሀሳብ ያው ብዙ መከራና ሲቃይ ብዙውን ያውቃለሁ። ከተማውም ያለ ሰው ነው የሚያውቀው። ሲሄድ ሞባይል አካል ጉዳተኛ ነሽ፣ ገንዘብ ነሽ በሙሉ ከዘርፏል። ምን ባንክ ቤት ነሽ፣ የመንግስት ሁሉም በሙሉ ጨርሰውታል። በአጠቃላይ እውነትም ጁንታ ተባለ። እስከ ጁንታ እውነትም ጁንታም ሲያንሳቸው ነው፣ አሸባሪም ሲያንሳቸው ነው። እውነቴን ነው። ብዙ ሲቃይ ያደረሱም የፈለጋቸውን ይገላሉ፣ የፈለጋቸውን ይመታሉ። አሁንም ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለሁላችንም። እናንተም ደጋፊዎቹም ወደፊትም ከባድ ሀብት ሰጥቷችሁ እኛንም እንድደግፉን ያደርግ እኛም ከኛ ውስጥም እናንተንም የሚጠይቅ ያደርግ። አሁንም ቢሆን አመሰግናለሁ። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሰን አደረሳችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ይህ ሀገር ይቺ ሸዋሮቢት በሽተኞች በመከራ በንፉቅቅ በዛ ተኩስ መካከል ነብሳችን አውጭኝ ብለን ቤታችንን ንብረታችንን ጥለን ሄደናል። ቤት ንብረት የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ደግሞ እድሜ ለወታደራችን እድሜ ለጀግናችን ተመልሰን ወደ ሀገራችን ገባን። ግን ንብረት የለንም፣ ወድቀናል፣ ሞተናል። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ይመስገን እድሜ ለወገናችን ይኸው እነዚህ ህፃን ልጆች ዛሬ እኛን አስበው ቤታቸውን ጥለው እኛን ሊረዱ እዚህ ጋር ስለተገኙ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አመት አመት ያደርሳችሁ። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። እኔ እዚህ የተገኘት በትግራይ ወራሪ ኃይል ዶክተር ጌታውን ብርሃኑ ወንድሜን በግፍ ገለውታል። ያው በከባድ ሀዘን ውስጥ ላይ ነኝ። ያው በዓሉን አከብራለሁ ብዬ እዚህ በቁጭት ማለት ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ማግኘት የማልችለው መንዘመኛ ያልኩት እና ማስተላልፈው መልእክት ያው ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ነው። እሱ እግዚአብሔር እኔማ መጡ መጡ ሲሉ ስሸሽ አገር አልቀረኝም። ጉድባ ውስጥ ተቀረቀሩ፣ እጄን ተሰበሩ። ይኸው ተገንብቻለሁ። አጋር ምንም የሌለኝ ነኝ። የወጀን የዘላለም በሽታን በእጩ በእጄ ነበር ዘርቼ የምተዳደረው። ይኸው እንዲህ ያለ ወጣኝ እናረፍኩ። ተሰበረ ራጅ ብነሳ ስብር ነው አሉኝ። ይኸው እንዲህ አንጠልጥዬ ነው ተውኛላችሁ። አይዟችሁ፣ አታልቅሱ። ብዙ ደጋፊ ልጆች አሉ። ዛሬ እዚህ ቤት ሊደገፍ የመጣው አካል እነዚሁ ከእናንተው አብራክ የወጡ ወጣቶች ሊደግፉ የመጡት የሸዋረቢ ከተማ አስተዳደር አረጋውያን፣ ትናንት የኛ አባቶች በእድሜ ዘመናቸው በርካታ ስራ ሲሰሩ የነበሩ አባቶቻችንን፣ እናቶቻችንን፣ ወጣት እህቶቻችንን እንደግፍ እናስታውስ ብለው ነው የመጡትና በጣም እኔ እንደው በከተማው ስም ድጋሚ ሞራል ብትሰጡልኝ ደስ ይለኛል። ከዚህም ስንመለስ በቤታችን በጣም በርካታውን ማዳረስ አይቻልም አይደል? በጣም በርካታ ማዳረስ አይቻልም። በሂደት በጣም በርካታዎች ይመጣሉ ብለን ስለምናስብ ተረጋግተን ሀዘናችንን አጥፍተን በየመድረኩ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስናለቅስ ነው እያስታወስን የምንመጣው አይደለም። ማስታወስ የለም። እኛ ቀና ብለን አንገት አስደፍተውን ሄደዋል። ቀና ብለን ልጨርሱ መታችኋል፣ እኛ ግን አናልቅም። ልታስደፉን መታችኋል፣ እኛ አንገታችን አንደፋም። ስለዚህ እየሞትንም ቢሆን ቀና እንላለን፣ እየተራብንም ቢሆን እንደጋገፋለን። ይህን እያደረገ ስለሆነ ያለው ከተማችን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አግባብ የመረዳዳት የመደጋገፍ የመፈቃቀር ከዚህ በኋላ ለቅሶ ማናይበት ጥይት ማንሰማበት ዘመን እንዲሆን አምላክ ይርዳን። እናንተም አባቶች አባቶች፣ እናቶች ቀሪ ዘመናችሁን ለወጣቶች ከእናንተ በኋላ ለሚመጣው ትውልድ መልካም ነገር እንዲመጣ እየጸለያችሁ ጥሩ ነገር የሚያደርጉ ወጣቶችን እየደገፋችሁ ከተማችንን ከዚህ በኋላ የተሻለ ስራ ያለውም ኃይል ወደ ስራ ገብቶ ከጎናችን ቆማችሁ እንድትደግፉን አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። ዛሬ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። እጅግ በጣም ያማረ የምር እዚህ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል። አቅማችን በፈቀደ ገናን ከወገኔ ጋር በሚል ትልቅ መሪ ቃል በጀመርነው ንቅናቄ እንግዲህ ቃላችንን አክብረን በሸዋረቢት ከተማ ተገኝተናል። የሸዋረቢት ከተማ አስተዳደር እንዲሁም የቀበሌው ሊቀመንበሮች ሁሉንም በተለይ ይሄ ፕሮግራም ፕሮግራሙ የተሳለጠ እንዲሆን ወጣቶቹን የበጎ ፍቃድ ፈቃደኞችን በሙሉ በጣም በጣም ከልቤ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም እናንተ ያደረጋችሁት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ለእኛ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም አርቲስት ናርዶስ አዳነ እንግዲህ በዓል ከወገኔ ጋር ስለዚህ ቤተሰብ እንትታ ከወገኔ ጋር ብላ ነው እና እዚህ ከተማ በሸዋሮቢት የተገኘችው እጅግ በጣም ትልቅ ላቅ ያለ ክብር ምስጋና ይገባታል። እሷን ማመስገን እንፈልጋለን። እንዲሁም በከብት ገጽታው በጣም የተባበሩን ወገኖች አሉን። እነሱንም በጣም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ስምንት በሬ አይደለም ቀርቶ አንድ በሬ መግዛት <laughs> ምን ያክል ከባድ እንደሆነ እናውቀዋለን እና በብዙ ነገር በሽንኩርት በተለያየ ነገር ብዙ ትብብር ያደረጉልን ሰዎች አሉ። በጣም ከልብ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ትልቅ ነገር አይደለም እውነት ለመናገር ነፍሱን ለሰጠ ህይወቱን ለሰጠን ወገናችን ይቺ በጣም ትንሿና በጣም አናሳ ናት። እንደ ካምፓኒ ምናልባት አምስት መቶ ሺህ ብር ነው እኔ በምመራው company በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር በጀት ያደረግነው። እኛ አዲስ አበባ ላይ ሆነን አገር ሰላም ነው፣ ሁሉ ነገር ደህና ነው ብለን በደንብ እየሰራን ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ካገኘናት ካገኘናት ላይ ነው ይህንን ማካፈል የቻል ነው። እንዲሁም ሌሎች ወገኖችም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ምናልባት ወደ 50 ሺህ ብር የሚደርስ እርዳታ አድርገዋል። በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ almost ወደ 600 ሺህ ብር ነው። already ያልታሰቡ ወጪዎችም አሉ ከቅዳችን በላይ ከፍ ብለን ያወጣ ናቸው። ስለዚህ የ600 ሺህ ብር ወጪ ግን ወገኖቻችንን በእርግጠኝነት at least ዛሬን ጠግበው እንዲውሉ የሚረዳቸው ነው የሚሆነው። በትናንትናው እለት በትናንትናው እለት ለሸቴ ሞገስ ቤተሰብ አንድ በሬ ለግሰናል። በዚህም ትልቅ ኩራት ይሰማናል። ምክንያቱም ይህ ቤተሰብ አንድያ ህይወቱን ለሀገሩ አንድያ ህይወቱን ለሸዋሮቢት ህዝብ የሰጠ ነው፣ ለአማራ ክልል የሰጠ ነው እና ለሱ ሲያንስ ነው እንግዲህ ምንም በምንም የማንመዝነውን ዋጋ በምንም የማንለካውን ትልቅ መስዋዕትነት ለከፈለልን እሸቴ ሞገስ ይችን አድርገናል። በዚህም ትልቅ ኩራት ተሰምቶናል። at least አርባውም ስለሆነ እሁድ ዕለት ለዛ ያግዛቸዋል፣ ይረዳቸዋል ብለን በማሰብ ነው። ከዛ በመቀጠልም እንግዲህ ልዩ ኃይላችን ደግሞ እንደምናውቀው ያው መመኪያችን ነው። ብዙ ዋጋ እየከፈለልን በዱር በገደሉ እየተዋደቀልን አንድያ ህይወቱን ሳይሳስት ለህዝቡ ለሀገሩ እስከ መጨረሻ ድረስ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህን ስታስቡት የምሬን ነው ማለት ገንዘብም እኮ ምንም ነው ምንም በቃ በምንም የማትለኩት ነገር ነው እና ምክንያቱም ሰላም ካለ አገር ከተረጋጋች ሁሉም ነገር ካለ ነው አርፈን ልንበላው የምንችለው እና ስለዚህ ምንም ነገር በሌለበት ግን ምንም በቃ ሰላም በሌለበት ሁሉም ነገር ከንቱ ነው እና እውነት ልዩ ኃይላችን ትልቅ መመኪያችን ነው፣ ትልቅ ኩራታችን ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደፊትም ደግሞ በደንብ ከልዩ ኃይሉ ጎን በመሆን ከህዝባችን ጎን ከወገናችንም ጎን በመሆን ገና ብቻ ሳይሆን ህይወቱ ገና በቃ ህይወቱ ልክ እንደገና የተትረፈረፈ ሙላት እስኪሆን ድረስ በምንችለው መጠን በተለይ አሁን ኢኮኖሚያችን በጣም በተለያየ ምክንያት ተጎድቷል። ብዙ ችግር ነው ያለው እንደ ክልልም እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀገርም የኢኮኖሚ ውድቀትም አለ። ግን በሁሉም እኛ ወጣቶች በተለይ ኢንተርፕረነሮች በደንብ ከተባበርን፣ ከተጋገዝን በእርግጠኝነት መሻገር የምንችልበት ሰፊ እድል አለ። እንግዲህ የልዩ ኃይል አባላቶች እዚህ መታችሁ ተወካዮች እዚህ መታችሁ ደግሞ ይሄንን ስጦታ ልትቀበሉን ስለሆነ የምር በእግዚአብሔር ስም በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው። ገና ነው እናንተም ስለዚህ ሁሉ ነገር ትታችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር አክብራችሁ። አመሰግናለሁ በጣም እሺ። ሌላው ምናልባት አጠቃላይ ለዚህ ፕሮግራም የሚውል ወደ 600 ሺህ ብር አካባቢ የሚደርስ አጠቃላይ በእኛ ከተማ በሸዋሮቢት ከተማና ለአካባቢው ላሉ ለቆትም አካባቢ ላሉ በጦርነቱ ለተጎዱ አካላት እና ለጸጥታ ኃይላችን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በጦርነቱ ጀብድ ለፈጸሙ እንደና አቶ ሸቴ አይነቶቹ በርካታ መስዋዕትነትን ከፍለው በእነሱ መስዋዕትነት እኛ እዚህ ደርሰናል። ለነሱ አርባ የሚሆንም ስጦታ የተበረከተበት ሁኔታ ነው ያለው። በእውነት በከተማው ውስጥ ትልቅ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ በድጋሚ። አጠቃላይ ግን ለዚህ ፕሮግራም መሳካት ከእናንተ ጋር አብሮ ሆኖ የፕሮግራሙ አዘጋጅ እንደነ አርቲስት ናርዶስ አዳና፣ ሌሎቹ አጠቃላይ ሁላችሁንም ማለት ይቻላል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በእኛ ከተማ የገና በዓል በዚህ በአማረና በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ይሄ ወቅቱንም አስመልክቶ ምናልባት ያሳለፍነው የመጣንበት ይታወቃል። በርካታ ወገኖቻችንን በርካታ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል። በህይወት ያጣናቸዋሉ፣ የቆሰሉ አሉ። እነዚህን ታሳቢ በማድረግ ለነዚህ አካላት ጥቅል ድጋፍ ለማድረግ አጠቃላይ ለበዓሉ የሚሆን በርካታ ወጪዎችን ማለት ነው ዘይት፣ ሽንኩርት ወደ ስምንት በሬ አካባቢ የሚሆኑ ስጦታዎችን ይዛችሁ እዚህ ድረስ ተገኝታችኋል። አጠቃላይ ግን ይህን ፕሮግራም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በከተማችን በዚህ በአማረና በደመቀ ሁኔታ አክብረናል። እግዜር ያክብርልን፣ እግዜር ይስጣችሁ። ብዙ ነገሮች ተብለዋል። እኔ እንኳን ሌላ የምጨምረው ነገር የለም፣ ግን እንኳን አደረሳችሁ። እዚህ መጥቼ ገናን ደግሞ ከእናንተ ጋር ከወገኖቼ ጋር ስላሳለፍኩኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም በዓል። ምክትል ኢንስፔክተር አዲስ ዮሐንስ እባላለሁ። ከደጀን ብርጌድ አምስተኛ ሻለቃ አራተኛ ሻምበል እኛን ታሳቢ ያደርጋችሁ ከዚህ ድረስ መጥታችሁ እኛንም ለበዓሉ ተካፋይ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እርግጥ አሁንም ቢሆን ከዚህ ቦታ ከመጣን እኛ እየወጣን እየወረድን ከምንሻው ከፋኖ ጋር ከአካባቢ የጸጥታ መዋቅር ጋር እየሰራን ነው። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ነገም ለህዝባችን ወደ ስተ ግንባር እስከ መጨረሻው ድረስ እንሞታለን፣ እስከ መጨረሻውም እንሰራለን። ከልብ እናመሰግናለን። አነሰ በዛ ይልም ለእኛ ብዙችን ነው በቂያችን ነው። እንደ ህብረተሰባችን ታሳቢ ያደርጋችሁ ባህሉን ታሳቢ ያደርጋችሁ አመታችሁ እኛም ስላሰባችን እንደ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልን። እንግዲህ ገናን ከወገኔ ፕሮግራም እጅግ በጣም ያማረ እጅግ በጣም የደመቀ በሸዋረቢ ከተማ ሆኖ በማየታችን የተሰማን ደስታ በጣም ላቅ ያለ ነው። መላው ወገናችንን እንኳን ለገና በዓል በሰላም አድረሳችሁ። ተፈናቅላችሁ ወደ ቤታችሁ ሆናችሁ የምታከብሩ እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁኝ። እንኳን ለዚህ አበቃን ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ገናን ከወገኔ በቃ ወንድም አለኝ እህት አለኝ በቃ እኔም ወገን አለኝ እንደው ምክንያቱም በደረሰብን ጉዳት አልተዛልንም የሚለውን ስሜት መፍጠር ነውና ትልቁ አላማው እንግዲህ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ከልቤ እየተመኘው ሰናበታለሁ። እንኳን አደረሰዎ። እንግዲህ ዛሬ የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር በሸዋ ሮቢት ተገኝቶ ገና ለወገኔ በሚል መሪ ቃል ያስጀመረውን ፕሮግራም እያካሄደ ይገኛል። በቅድሚያ ስምዎንና የስራ ድርሻውን ቢያስተዋውቁል። ጌታሁን ስዩም እባላለሁ። የከንቲባ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እላለሁ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለሁ። ገናን ከኛ ጋር ለመዋል ቤተሰብ ጥላችሁ አብረን ታች ካለው ወገናችን ገናን ለወገኔ በሚል ከህብረተሰቡ ጋር ማክበር አለብን በሚል እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በትልቁ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ተገኝተን ለተጎዱ ወገኖቻችን የድጋፍ አካሂደናል። በዘይትም፣ በሽንኩርትም፣ በስጋም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለልዩ ኃይሉ የበሬ ስጦታም ለገናን በማስመልከት ተሰጥቷልና እንደው አጠቃላይ ምን ተሰማዎት? እውነት ለመናገር ከምንም በላይ ያው ይታወቃል እኛ ከተማ ሸዋረቢት ከተማ በተደጋጋሚ ከአሁን በፊት በርካታ ጥቃቶች ሁለት ሶስት ድረስ ደርሰውበታል። አሁን ደግሞ በመጨረሻ ሰዓት በትግራይ ወራሪ ቡድን በርካታ የከተማችን ተቋማት ወድመዋል። ከግለሰብ እስከ ተቋማት እስከ ትላልቅ ተቋማት ድረስ ያሉ ሀብቶች ማለት ይቻላል ጥቅል በርካታ ውድመት ደርሰዋል በከተማ ደረጃ። ገናን ስናከብር ደግሞ እናንተ ከጎናችን ሆናችሁ ይህንን ህብረተሰብ በማሰብ ታች ያለው ህብረተሰብ ድሃው በተለይ በዚህ በጦርነት የተጎዳ ሴት እህቶቻችን የጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል። በሞት ያጣናቸው ወገኖቻችን አሉ፣ የቆሰሉ አሉ። እነሱን ታሳቢ አድርጋችሁ ጥቅል አካል ጉዳተኛን ጨምሮ ማለት ነው ከነሱ ጋር ነው በዓልን የምናሳልፈው ብላችሁ ጥቅል ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ሽንኩርት፣ ዘይት ሌሎች የበሬ ወደ ስምንት አካባቢ የሚደርስ በሬ ጥቅል ግን ከ600 ሺህ ብር አካባቢ በላይ ለዚህ ለገና በዓል ወጪ አድርጋችሁ እውነት ለመናገር እዚህ ድረስ መታችሁ ቤተሰብ ጥላችሁ ታች ካለው ቤተሰብ ጋር በዓልን ማክበር አለብን ብላችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከምንም በላይ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እኛም ጭምር የተደሰትንበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ እዚህ የምታየው አሁን ከነዚህ አካላት ጋር ገናን ማክበር ማለት በጣም ደስ ይላል። እናንተም ቤት አላችሁ ቤት ይሄ እዚህ የምታየውም የከተማችን ነዋሪ ይነስም ይብዛም የራሳቸውን ኑሮ ይኖራሉ። ግን እኛ ደግሞ ከጎናችሁ ነን እንደግፋችሁ ብላችሁ እዚህ ድረስ ገናን ከኛ ጋር ለማሳለፍ ቤተሰብ ጥላችሁ ከኛ ጋር ለማሳለፍ እዚህ ድረስ መምጣታችሁ አሸዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበርን ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምንጊዜም ከጎናችን ምንጊዜም ከጎናችን ሆናችሁ እንድትደግፉን በቀጣይም ይሄ ድጋፋችሁ እንዳይለየን በዚሁ አጋጣሚ ያው ማሳሰብ ፈልጋለሁ። አጠቃላይ አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አዘጋጅቶ ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን ቅድም እንዳልኩ በጦርነት የተጎዱ በርካታ የከተማችን ነዋሪዎች አሉ። መልሶ ማቋቋም ያስፈልጋል። የዕለት ጉርስ የሌላቸው አሉ። እነዚህን አካላት ለመደገፍ በቀጣይም አብረን ትልቅ የሆነ ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ይህንንም የቤት ስራ ይዛችሁ እኛም ይዘን በጋራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል እንዲሆን ሎ በዚህ አጋጣሚ እንመኛለን። ለሁላችንም መልካም በዓል አጠቃላይ ለከተማችንና ለመላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰው ማዘር። እንዴት ኖት? ከየት አካባቢ ኖት እርሶ? ዜሮ አራት ነኝ። እዚሁ ሸዋሮቢት? አዎ። በዓል ከዚህ በፊት እንዴት ነበረ የሚያከብሩት? አይ እንደ ዛሬ አይተን አናውቅም። ልጆቻችንም ልብ አይሉን ነበር። ዛሬ በጣም በጣም በጣም የተደሰተ ተዚያ ተጉድም አትርፎናል ፈጣሪ። አሁንም ደግሞ ለዚህ አበቃ። እስካሁን እንዴት ነው የደረሰው ጉዳት? አይ እስካሁን እኔ አንዷ ልጄ ኦፕሬሽን ሆና ተገላግላ ገና በሰባ ቀኗ አንዷ ደግሞ አካል ጉዳት እግሯን እያነከሰኝ ነው የምትሄደው። እንዴት ይዣቸው ልሄድ? ቁጭ አልኩ። በዛ በችግሩ ጊዜ ቁጭ ብዬ አሳለፍኩት። እድሜ መድኃኔዓለም ተነናቱ ታለ ምን ችግር አለብኝ? ምንም አላረጓችሁ ብሎ እኔ ምንም አላረጉ። ደግሞ ቤት ጫካ ነች። ቀና ብለው አይተውኝ አላውቅም። ሁለቱንም ልጆቼን ይዤ ደግሞ ለዚህ አበቃ። ጌታ ክብር ምስጋና ይቁ። እንግዲህ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ዛሬ ገናን ከወገኔ ጋር ብሎ እንደዚህ ለተጎዱ ወገኖቻችን የሚችለውን አቅሙን አድርጓል፣ ወደፊትም ይደግፋል። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ከፈለጉ እሰይ እሰይ እሰይ ተመስገን። እሱን አይክፋው፣ ፈጣሪን አይክፋው። እሱ እንደሆነ ያርግልን፣ ሲሳውን ይስጥልን፣ ወልዶ ይሳም፣ ዘሩ ይባረክ። እናቴ እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልን። ሰላም ወንድሜ፣ ስምን ማልበል አንዱ አለም ይባላል። አንዱ አለም ዛሬ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ገና ለወገኔ በሚል መሪ ቃል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖቻችን በዓልን እዚህ በመገኘት እያከበረ እና ከዚህ በፊት አንተ እንዴት ነበር በዓል የምታከብረው? አዎ ከዚህ በፊት ከቤተሰብ ጋር ባለን ነገር እናከብራለን። ዛሬ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አሸዋ ቴክኖሎጂ ለእኛ ለወገን ድጋፍ ብሎ ከኛ ጋር ሆኖ እዚህ ስለከበረ ከእስከዛሬ ደግሞ የበለጠ አሪፍ ባህል እናከብራለን ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ። እስካሁን በተከሰተው ነገር ምን ምን ጉዳቶች አድርሰዋል? እንደው ካየኸው ነገር አንጻር ካየሁት ነገር አንጻር ብዙ ሳይኮሎጂካልና በኢኮኖሚ ላይ በጣም ብዙ ጉዳት አድርሰዋል። የብዙ ቤት ሰብረዋል እና እነሱ በነበሩበት ሰዓት እዚህ ብዙ ጊዜ በቆዩበት ሰዓት ባለችበት ሰዓት በዛም ሰዓት የብዙ ንብረት ወድሟል። ለብዙ ነገር ደግሞ አጋልጧል። ለኢኮኖሚ ክስረት ማህበረሰቡ እንዲጋለጥ አድርገዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲገጥሙ ይባስ ችግሩ ይከፋ ይሆናል እና እንደው በዚህ አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ ለአካል ጉዳተኞች በጣም ፈታኝ ነበር ሰዓቱ። ያው ሁላችንም ሄደን የማናውቀውን የእግር መንገድ ከነሱ ለመሸሽ ሄደን የማናውቀውን መንገድ እየተጓዝን ነበረ። ብዙ ነገርን ወጥተናል፣ ወርደናል። ከነሱ ለመሸሽ ብዙ እንግልት የቀሩም ነበሩ። የቀሩ ራሱ አካል ጉዳተኛ ሲያው እናንተማ ስትዋጉ ነው እንደዚህ የሆናችሁት እያሉ ብዙ ስቃይ ነበሩ እዚህ የነበሩት። እኔ አሁን ወደ ላይ በጣም በእኔ አቅም ልኬ በማይቻል መንገድ ላይ ሄጄ ነው የቆየሁት ከነሱ ለመራቅ እና ይሄ ሁሉ እንግልት በጣም ደርሶብናል ማለት እችላለሁ በአካል ጉዳተኞች ላይ። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ጥሩን ጊዜ እንዲያመጣ እንመኛለን። አሸዋ ቴክኖሎጂም ወደፊት በቻለው አቅም ልክ ይረዳል። በዚህ አጋጣሚ መልካም በዓል እንላለን። እኔም እላለሁ ለሁሉም ለአሸዋ ቴክኖሎጂ ምስጋና እያቀረብኩ መልካም በዓል መልካም ቀን ይሆንልናለሁ። አመሰግናለሁ። አላህ ያክብራችሁ፣ እድሜ ይስጣችሁ። ጌታ ያለሰጩም እንዲያው እናንተንም ሀያታችሁ ይርዘም፣ ማስታወሳችሁም በረካ ሁኑልን፣ እድሜያችሁ ይርዘም። እንዲያው ጌታ ሀገራችንንም ሰላም አላህ ያርግልን። በሰላም እንደገባችሁ አሁንም ደግሞ እድሜያችሁ ረዥም ሆኖ እንደ ጌታ የምጠቅሙን አላህ ያርጋችሁ። እንግዲህ ይባረክ ሆኖ በአመት በአመቱ አላህ ያድረሳችሁ። ተባረኩ፣ አግኙ፣ አትገኙ ቁጭ ብላችሁ ያው እኛን የምትካድሙ አላህ ያርጋችሁ። በአመት በአመቱ አላህ ያድረሳችሁ። አቅመ ደካማ የምትጠቅሙ የምታጣቅሙ ሁኑ። ከፍ ያለውን ደረጃ ከፍ ያለውን ዘበን አላህ ያንጣልን። በቃ አላህ ይበለን፣ እድሜ ይስጠን። ሽማግሌ የሚጦር አንበሳ የሚፈጭበት ተሁሉም ነገር ነጃ የምንወጣ አላህ ያድርገው። አላህ መስወል የዛሬው ገናን ከወገኔ ጋር ዝግጅት እጅግ በጣም ውብ እጅግ በጣም ማራኪ የምር ሪል የማህበረሰቡን ታች ያለውን ከድሃም ድሃ አለው ለካ ና በጣም የድሃ ድሃ ተመርጠው ወገኖቻችን እዚህ በውባስ የሚገኘው ሸዋረቤት ላይ ተገኝተ ማለት ነው እጅግ ውብ የሆነ ቆይታ ነበረን። እጅግ በጣም አሁንም እንደምታዩት ነው። ገና በሰልፍ እየወሰዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ይሄ ወገን አለኝ ዘመድ አለኝ የሚለውን ስሜት መገንባት ላይ ነበረ እኛም አስበን ስንንቀሳቀስ የነበረው እውነትም በጣም የሚያስደስት እጅግ በጣም ማራኪ የሆነ ጊዜ ነበረን። የምር ወገኖቻችን ተጎድተዋል። በጣም በጣም ተጎድተዋል። በጣም ተመሳ በቃ ህይወታቸው ሁሉ መስቀልቅሎ ወጥቶባቸዋል እና የሰማነው አለ፣ በቲቪ ያየነው አለ፣ ጎረቤቶቻችን የነገሩን አለ። በቃ በብዙ በአንድም በሌላም ሰምተነዋል እና ከዛ የበለጠ ወገኖቻችን ተጎድተዋል። እናታችን እጃቸው ተሰብረዋል። ትልልቅ ህፃናቶች ተደፍረዋል። በቃ በቃ የግፍ መጨረሻ ተፈጽሟል እዚህ ከተማ ላይ እና እውነት እንኳን ሸዋረቢት መጣን ያልኩበት ጊዜ ነው እና ወጣቱ በተለይ በበጎ ፈቃደኝነት ይህን ነገር እንደ ድርጅት እንግዲህ አሰባስበን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሶም ወደ ህዝቡ ሲደርስም ደግሞ በአግባቡ በስነ ስርዓቱ ለሁሉም እንዲደርስ ለሁሉም ችግረኞች ለተመዘገቡ ሁሉ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ሆነን በጋራ ነው እና ያዘጋጀ ነው። በእውነቱ ከተማ አስተዳደሩንም በደንብ ማመስገን እንፈልጋለን፣ ወጣቶችን ጭምር ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ ይሄ ቀን የደስታ ቀን ነው። ሰይ ተወለደ ብለን ጌታችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበልንበት ቀን ነው እና ይህንን ቀን አስመልክተን በተለይ እዚህ ቦታ በመገኘታችን እኔ በጣም በጣም ፍጹም ደስታ ነው የተሰማኝ። ከቤተሰብ ጋር መዋል በዓልን አዲስ አበባ ላይ ማክበር በዓልን በጣም ደስ ይላል፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው። ነገር ግን really really ከዚህ ካሉ ወገኖች ጋር ማክበር really እኛን የሚወልዱን እናቶቻችን የሚሆኑ ብዙ ወገኖች ጋር ማክበር የምር የሚሰጠው ደስታ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። እግዚአብሔር እኛንም ያበርታን። ወገኖቻችን በገንዘባችሁ ኮንትሪቢዩት ያደረጋችሁ በተለይ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ የልፋታችሁ እግዚአብሔር ይቁጠርላችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ምናልባት ተርፎት አይደለም፣ እኛም ተርፎን አይደለም፣ ሁሉም ሰው ተርፎት አይደለም። ነገር ግን በቃ ወገን የከሌለ ሁሉም የለም። ስለዚህ ወገን በቃ ወገን አለኝ ወገን በቃ ከወገን ውጭ ምንም ነገር ዋጋ የለው። ስለዚህ እሱን አስባችሁ ይህን ሁሉ ነገር ስላደረጋችሁ በእውነት እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈላችሁ ለማለት ወዳለው ይህ ዝግጅት ዛሬ በሸዋሮቢት ተከናውኗል። በሚቀጥለው ደግሞ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ከመንግስት ጋርም በመመካከርና እንዲሁም እታች ያሉ የተጎዱ በደንብ የተጎዱ በጣም የተበደሉ ህዝቦች ጋር ለመድረስ በደንብ እንሰራለን። እኛ ሁሌም ከወገናችን ጋር ማደግ የምንፈልግ company ነን። እንደ አሸዋ በጣም የሚገርም ራዕይ ነው ያለን። ስለዚህ ያንን እናሳካዋለን። የምናሳካው ከህዝባችንና ከህዝባችን ጋር ነው እና ህዝባችንም አሁንም ከወገናችን ነው ያለው። እጅግ በጣም የሚያስደስት ውጤትና ስኬት ነው ያለው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ኢትዮጵያ አሸንፋለች፣ ነገም ታሸንፋለች። ከምንም በላይ የመጣብንን የኢኮኖሚ ጫና መወጣት ነው ያለብን ብዬ አስባለሁ። ኢኮኖሚያዊ ጫና በከፍተኛ ሁኔታ አለብን እዚህ ሀገር ላይ በኢኮኖሚ በተለይ በደንብ በደንብ ተጎድቷል። አማራ ክልልም ተጎድቷል፣ ሌላውም ክልልም እንደዚሁ በደንብ ወድሟል እና መልሶ ማልማት ላይ በተለይ ወጣቱ ኃይል አሁን ማለቃቀስ አይደለም። አሁን ምንም ጦርነቱ already አብቁቷል በሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ያለን አማራጭ አንድና አንድ ድህነት፣ የኔም ጠላት ያንተም ጠላት ድህነት ይሆናል። ስለዚህ ድህነትን በጋራ ሆነን የምንዋጋበት የምናሸንፍበት ታሪካችንን በከፍታ ማማ ላይ የምንጽፍበት የተሻለች ኢትዮጵያን የበለጸገች ኢትዮጵያን green ኢትዮጵያን build የምናደርግበት በቴክኖሎጂ የዳበረ የሰለጠነ የተሳሰረ ትውልድን የምናቋቋምበት time አሁን ነው እና ሁሉም ወጣት በተለይ በቴክኖሎጂው ዘርፍ የተሻለ አሻራው ማሳረፍ አለበት። ሁሉም ሴክተር በቴክኖሎጂ ታግዞ በጣም በፍጥነት የሚገርም impact ማምጣት አለበት። በተለይ ግብርናው የምታዋቸው አብዛኞቹ አርሶ አደር ሚስቶች አርሶ አደሮች ናቸው በዚህ ቦታ ላይ የተገኙት። እጅግ በጣም ህይወታቸው የሚያሳዝን ነው። እንኳን በጦርነት ተጎድተው እንኳን ሌላ በችግራቸው ላይ ችግር ነው የተጫነባቸውና እንኳን በችግር ላይ ችግር ተጭኖ ድሮውንም እንደምታውቁት ነው ወገናችን በቤቱ አልደላውም በቤቱ በሰፈሩ አልደላውም እና እንኳን ደግሞ ይሄ ደግሞ ሲጨምርበት ይበልጥ ነገር እየሆነ እጥፍ ድርብ አድርጎታል እና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በእኛም በደንብ commitment I think ወደፊት በጣም የተሻለች ኢትዮጵያን በደንብ እንገነባለን። በሸዋረቢት ላይም በዚህኛው መጥተናል። ወደፊት ደግሞ በደንብ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በተለይ ወጣቶችን በተለያዩ innovation እንዲሁም ደግሞ በማኒፋክቸሪንግም በፋርሚንግም በተለያየ በ agro processing ም ላይ የተሰማሩ ወጣቶችን እያስተባበርን እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ የተነቃቃ ኢኮኖሚ እንዲፈጠር የንግዱ ማህበረሰብ በቴክኖሎጂ በማገዝና ሸማቹም ከ source ኡ product የሚያገኝበትን እድል በማመቻቸት በእርግጠኝነት ከተማችን ላይ የተሻለ ነገር እንፈጥራለን። ከተማችን ላይ የተሻለ እድል እናመጣለን። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች አሸናፊ ነን። አሁንም እያሸነፍን ነው፣ ነገም እናሸንፋለን። ሁሌም አሸናፊ ነን። ስለዚህ በምንም በችግርም በጦርነትም በምንም በምንም በምንም አንበገርም ማለት ነው። እኛ አሸናፊ እስከሆንን ድረስ ይቀጥላል ማሸነፉ። በእውነቱ ሁላችሁንም ላመሰግን እወዳለሁ። እዚህ ለአስተባባሪ ኮሚቴው፣ ለሁሉም ማለት ነው ከገንዘብ ማሰባሰብ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው እስከ ደሊቨሪው ድረስ ለነበራችሁ ወገኖቻችን ትልቅ ክብር ይገባችኋል ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ገናን ከወገኔ በሚል ስያሜ እንግዲህ የጀመርነው ፕሮጀክት ጥሩ እየሄደ ነው የሚገኘው። ዛሬ ገናን በሸዋሮቢት ተገኝተን በጥሩ ሁኔታ ከወገኖቻችን ጋር ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያከበር ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልነው የአምስት ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ነበር። እስከዛ የመሄድ አቅም ካለን ብዙ ቦታዎች ለመሄድ ነበር ሀሳባችን። ግን ደግሞ በተሰበሰበው መሰረት ጊዜው አጭር ከመሆኑም አንጻር ብዙም ገቢ ስላልገባ ድርጅቱም ስለሆነ በብዛት ከፍተኛውን ድርሻ ይዞ እየሰራ የነበረው በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ድርጅት 500 ሺህ ብር ከዛ ባለፈ ደግሞ በአጠቃላይ 600 ሺህ ብር ነበር የተሰበሰበው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ፕሮጀክት እስከ ሸዋሮቢት ነው የደረስነው። ሸዋሮቢት ላይ አንቆምም። እስከ ኮምቦልቻ፣ ደሴ ከዛም ቀጥሎ ለመሄድ ሀሳብ አለን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ይቀጥላል፣ የአምስት ሚሊዮኑ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ የቻልነውን ለማድረግ እየሰራን እንገኛለን። እንደምትረዱን እንደምታግዙን እርግጠኛ ነኝ። መልካም በዓል። ሁላችሁም ለተባበራችሁን ወገኖቻችን ከልብ እናመሰግናለን። በእቃም በብርም በተለያየ መልኩ ያገዛችሁን ወገኖቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ